mau bikin survei dengan pertanyaan, bolehkah orang dungu memimpin lembaga survei? Entah mau online, entah mau tetap muka, tapi itu. Karena kita mau tahu boleh nggak orang dungu memimpin lembaga survei. Dan kita terkejut ternyata 73% responden mengatakan boleh. Siapa yang mau larang? Kalau kita periksa kenapa boleh? Ya karena respondennya dungu. Masuk akal nggak? Itu banyak terjadi.